ඉති අනුව හැමෝම සාදරෙන් පිගන්නමයි චැනල් එකට ඉතින් අදත් මංවාට අලුත්ම විඩගත් තමයි ගෙනවේ ඉතින් ආන අද මංවාට කියල් දෙන්නන්න ඇ් කිසි මැට්ටක මියස් නොකර කොහොද අපි ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා ඉතින් ඇතරන්නම වලමගේ චැනල් එක සස්ක්‍රප් කන අමත කරන්න එපා ඒවගේ යටතින බෙල්ලාගන්න කලික නොටිකේෂන් උන් කරගන්න තියාගන්න ඉතින් ආන එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා වගේම අද මම කරන්නනේ ඇප් එකක් නොමැතිව කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ආනේ අපිට මේකට යූස් කරනවා රන් බොක්ස් එක කියන එක තමයි ඔයාලා දන්න ඇති එක. ඉතින් ආ මම මේක ඕපන් කරගන්න අපිට Windows key එක සහ R key එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට රන් බොක්ස් එක අපේ ස්ක්‍රීන් එක යටින් පැත්තෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එක Windows බටන් එක ඔබලා මේක සර්ච් කරන්න රන් බොක්ස් කියලා රන් කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මෙහෙම රන් කියලා රන් බොක්ස් එක එනවා මේක රන් බොක්ස් එක. ඉතින් මම මේක Windows එකයි R එකයි ක්ලික් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ආවනේ මේ තියෙන අපේ රන් බොක්ස් එක. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයාලා මෙතනදී සර්ච් කරන්න ඕනේ මම කියන අකුරු තුන PSR කියන අකුරු තුන එක සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඉතියාන ඉටසොල් පේනවා මෙතන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කියලා මොඩි ටේබල් එකක් පාර් දෙකක් වෙන ටේබල් එකක් වලට ආවා ඉතියානේ මේක තමයි ප්‍රොබ්ලම් ස්ටෙප් රෙකෝඩ ඉතින් ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ස්ටෝප් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඩ් කමෙන්ට් කියන ස්ක්‍රීන් එකේ කොයි තැනට රෙකෝඩ් කරන්න ඕනි කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඉතින් ආන්න එහෙනම් අපි මේ රෙකෝඩ් කරලා මේක මේකේ ෆයිල් එක කොහොමද සේව් කරන්නේ සහ ෆයිල් එක කොහොමද ඕපන් කරන්නේ කියලා කියලා දෙනවා ඉතින් අලන විශේෂයෙන් මේක රෙකෝඩ් කරද්දි ඔයාලට මේ මේක රෙකෝඩ් කරදි වීඩියෝ එකක් විදිහට නෙමෙයි මේක ක්‍රියේට් වෙන්නේ මේක ෆොටෝස් විදිහට තමයි මේක ක්‍රියේට් වෙන්නේ ඉතින් මම ඔයාලට ඒක ඉදිරියේදී පෙන්නනවා ඉතින් ආවන අපි යනම ස්ටාර් රෙකෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා අපි පුංචි රෙකෝඩ් එකක් කරමු ඉතින් ආවනේ මම ඔයාලට ඇප් එකක් ඕන් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරන්නේ ඉතින් යාලුවනේ මේ විදිහට තමයි මේක අපි ඕපන් කරේ දැන් අපි මේක ස්ටොප් කරමු හරි යාලුවනේ අපි මේක ස්ටොප් කරා ඉතින් ඔයාලා ස්ටොප් කරාම මෙන්න මේ වගේ save as කියලා ඔයාලගේ මේ වගේ ටේබල් එකක් වගේ එකක් එනවා ඉතින් මේ save as කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ ඔයාලා මේ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක ෆොටෝස් විදිහට මොන ෆයිල් එක සේව් කරන්න තමයි ඔයාලා එන්නේ ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී මේ ෆයිල් එක නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ මම මෙතන නිකන් නම දානවා මම මෙතන දාන්නම් Google Chrome කියලා Google Google Chrome කියලා නිකන් නමක් දෙන්න. ඊට ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. ඊට ඔයාලට පේනවා මේ සේව් කරපු එක අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අපි Google Chrome කියලා හදපු රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක ෆොටෝස් විදිහට සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕපන් කරමු. ඉතියාල මේක ඕපන් කරහම මේක යාලුවනේ තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ රන් බොක්ස් එකක් එක ඉතින් මේක අපි දැන් ඕපන් කරහම මේ තියෙන අපි හදපු මේ හදපු අපි රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක ෆයිල්ස් විදිහට ඉතින් අපි මේ යට තියෙනවා ඒ ෆයිල්ස් එක ඉතින් මේ තියෙන්නේ එක ඉතින් මේක යට එක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයාලට එනවා මේ තියෙන්නේ දලුනේ මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මේක වීඩියෝස් විදිහට නෙමෙයි මේක රෙකෝඩ් කරාම එන්නේ ඉතින් මේ තියෙන මේක ෆොටෝස් විදිහට ඉතින් යාන විශේෂයෙන් මේකෙදි මේ රෙකෝඩ් කරන එක මේ ඔයාලා මේ රෙකෝඩ් කරන එක මෙයාලා ෆොටෝස් වලට ටර්න් කරද්දී මෙයාලා මේ වගේ මේ පේනවා නේද කොළ පාට ඉරකින් මෙයාලා පේන්නනවා ඒ වගේ මේ ඉතල ඉතල ඒ වගේ එයාලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් විදාන දෙනවා වගේ එයාලා හදනවා ඉතින් ඒක ගොඩක් ඌ සුලි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ uh, එක රෙකෝඩ් වෙලා මේක ෆොටෝස් විදිහට තමයි යාළුවනේ එන්නේ. Uh, ඉතින් මේක වීඩියෝස් විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක අපිට රෙකෝඩ් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අරෝනේ මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙන්නේ. ඉතින් අරෝනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් uh, මට කමෙන්ට් වලින් යොමු කරන්න. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගොඩක් වාඩි යූස්ෆුල් ඇති කියලා. එහෙනම් ගලුණ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු.